Buenas, somos os González, terceiro D este é o xogo que elixín eu Bueno, xa está feito, pero algunhas cousas O bueno, o xogo que elixín eu é remodelino para poder obter resultados que teñan que ver ca ecoloxía e todo eso ca reciclaxe Bueno, pois este xogo xa viña, por exemplo, con cousas como esta, a das frechas despois os mover os pasos iso puxen o seu puxen as frases en galego coller o lixo por exemplo rematou o xogo e pois isto foi novo que é a variable entón e bueno é as preguntas e entonces o xogo vai así entonces ti como te chamas e Óscar e dime hola Óscar erróntache seguir cifrar e decidimos recar vale. O malo é que teño que poñer máis tempo entre que respuesta a respuesta, senón ven isto moi rápido. Entón, vai a mandar a travar tres lixos eh, orgánicos, entón, cae o cubo e reciclaos, entón gaña, gañas. É a variable que, bueno, é eh, nome Óscar, é esta dar nome ao valor de resposta. Por exemplo, que esa variable que se chame nome é, pois para que a persoa que xoga responda, pois como te chama, eh, a resposta vai por aquí, entón sale aquí o teu nome. Cando lle poñes o teu nome tamén che vai dicir hola e a túa resposta vai dicir hola Óscar durante uns segundos. E pois estas preguntas. E bueno, as fotos estas puxiñas eu, e plátanos podridos, por exemplo, e maza podrida, e peladillos podridos, bueno. Estes, te, estes teñen teñen esta acción e bueno, facemos isto rápido. Bueno, teñen acción de xusto, bueno, cando pasen os segundos así, caen e ti telos que recoller. Se non os recolles, Ponche o que pasa e póñolle un pouco os máis segundos. O persoaxe che dicir que perdeches porque che caeron as cousas. Entón vamos poñer aquí que dure máis segundos. E se o topo... Vale. Entón... Ué. Aquí non, non atopaba ben. Entón, se eu me un segundo, No dous, por exemplo. E ao final poñemos en detener todos para que acabes, para que se acabe. Entón, seguimos. Pois isto... Aquí vos que sí, quitarle, pois respondes as preguntas. E bueno, si deixas que callan, por exemplo, colles dúas, pero a terceira non a colles, ou a segunda, E escapouse. o en vez de escapouse, poñemos e caiuche Ou e caeu caeu ao chan. Entón pos isto aquí en todas que aquí pues, pues aquí aquí bueno eh, o son completo sería así eh, respondes si sí, no si sí, no ou como botiqueiras, entón escolles. E agora xa aparecía, e se che cae o suelo, pois pon, caeu ao chão, rematou o xogo. E bueno, este é o xogo que remodelino. E bueno, chao.